Наверху вы получается что? Да, потому что, посмотри, совершенно верно. То есть, и в итоге у нас книжечка ложится. Ну сейчас ты мне вот сюда попал, вот здесь слышишь. Ну, ну здесь ну, что ты хотел? Сам смысл. Как тебе показывает. Вот сюда, видишь, вот, вот. Да, настоящий. Как начинать всегда говорил, вот смотри. Миш, одна, он в одну треть. Межпотеря, получается, книги, но... Да. Видишь? Раз, два, три, он мне дает посмотри. Теперь посмотри, да, то есть я вам показал. Раз, длинная, два, короткая, да, и как вы держали? Углом. Углом. То есть угол мы также работаем углом. По этой. Ну и это у нас получается самое дальнее, потому что если мы вот так развернем, уже будет на 3-4 сантиметра. У тебя другой хватит. Я тебе про что говорю? Зубоглуб. Видишь, у нас вот так. А, а, вот, я, а я тебе я, вот. я показывал. То есть в этом случае у меня еще 3 сантиметра добавлено. Я удлиняю. Я еще удлиняю. Ага. Дальше. Вот так, а вот так. Нет, вот. Вот. Чтобы она вот так вот. Это продолжение. Вот так а вот продолжение твоей руки. Прямой угол. Прямой угол. Часто. Или упирать прямой угол. теперь смотрите, да? Значит, мы работаем. У нас вот огребающее движение и вот движение по плоскости. Движение так, движение так. Опять-таки о плоскости. У нас ниточка уже плоскость дала. Так вот, и работать по плоскости не надо. Либо мы убрали Горло мое, а где кругом ходит. То есть, посмотрите еще раз, я ничего не сделал, я просто-напросто за счет книжки поднял. И сократил расстояние. И сократил расстояние. То есть я уже руками ударом Совершенно Почему? Потому что у меня рука уже выше. Вот ты же сделал Вот теперь продолжите дальше работу. Ты же ромб сделал. Да?